పల్లెపూడ ప్రాదేశిక సభా వేగం సభాపతిమని పల్లెపూడ సేవా సముపకార సమితి ఉపసభాపతిమని అధ్యక్ష మండలి మహాత్మ మహాత్మీని ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම්තුමියනි ඒ වගේම ලංකා බැංකුවේ කර්මනාකරතුමා සහ සහකාර කර්මනාකරතුමා පල්ලෙපොළ විද්‍යුත් සේවා සමූහකාර සමිතියේ සාමාන්‍ය අධිකාරිතුමා ඇතුළු සමස්ත විධායක ශ්‍රේණියේ මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ සමස්ත දෙනා ලංකියෝ ලොකු තමුනා සැර සේදනාගේ මාසයයි ඉතාමත් කාර්යබහුල දවසක පල්ලෙපළ විදුලි සේවා සමුපකාර සමිතියේ ගෞරවනීය ආරාධනයේ විශේෂයෙන්ම පල්ලෙපොළ ප්‍රදේශයට ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයට අති විශිෂ්ට ජාතික යුතුයකමක් දායක මෙහෙවරක් ඉෂ්ට කර පල්ලෙපොළ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති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 ඒ වගේම දින කිහිපයකට රත්ෙන් ආවවත් අද දවසේදී බොහොම අභිමාණයෙන් අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන මෙම ස්ථානයට පැමිණි ප්‍රාදේශ සභාවේ ලේකම්තුමියනි අපි පෙර හිටපු ලේකම්තුමියන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා ගහට පොත්ත වගේ සමූහකාර සමිතියත් එක්ක බද්ධ වෙලා කටයුතු කරන කෙනෙක් ඔබතුමියන් ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්න ගමන් එතුමියත් අපි සිහිපත් කරනවා ඒ වගේම පල්ලේපොළ මහජන බැංකුව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 ඒ වගේම පල්ලේපොළ විදුලි සේවා සමුපකාර සමිතියේ ප්‍රධාන නියමුවා හැටියට කටයුතු කරන විධායක ශ්‍රේණියේ අපේ සාමාන්‍ය අධිකාරතුමා ඇතුළු අනිකුත් සහකාර සාමාන්‍ය අධිකාරතුමාලා කාර්ය මණ්ඩලයේ සමස්ත දෙනා ඉතම ආදරය සහ ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවේදී පිළිගන්නවා. ඒ වගේම නම් කියවන කියව අපේ මාධ්‍යවේදී මහත්මයා විශේෂයෙන්ම ජයකුඩි මහත්මයා සෑම අවස්ථාවකදීම අපිට උපදෙස් අනුශාසනා ලබා දෙමින් කිසිම දවසක අපකේන්ද්‍රයකට පත් වෙන කටයුත්තකදීවත් අපේ සම්මකාර සමිතියේ වචනකින්වත් කැලලක් වෙන්න ඉන්නෝදී විශේෂයෙන් අපිව දැනුවත් කරමින් උපදෙස් සංසාසනා ලබා දෙමින් අපේ සම්පකාර සමිතිය සමග සහජීවනයේ කටයුතු කරන ජයකොඩි මහත්මයා තුල් නම් කියවුණු කියු සියලුම දෙනා ඉතාමත් ආදරයෙන් සංගෞරවයෙන් අපි පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම මෙහි අර්ථය පැහැදිලි කිරීමක් මට පැහැදිලිලා දෙනවා වගකීමක්. ඇත්තටම මේ රටේ තියෙන ආර්ථිකය සමග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 එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රවාහන ගාස්තුව පමණක් අය කරලා සමෝපකාර සේවාවක් ඇටියට පවත්වාගෙන යමින් මේ අසීරුවටපත් ජනතාවට සහනයක් උදා ගැනීම පෙරදරි කරගෙන ඒ පවිත්‍ර තේතනා මුදුන්පත් කරගෙන අපි මේ ස්ථානයේ අපි මේ සහල් වෙළඳ සැලකිලා පටන් ගත්තේ ඒත් එක්කම අපි අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ පහක් හෝ හයක් මේ ස්ථානයේ තොග වෙනට දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා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 යළිත් කතාවක් සියලුම දෙනා ඉතාමත් ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් පිළිගනිමින් මගේ පිළිගැනීම සහ අනුන බැඳී ගැනීම මම නමාලක වශයෙන් එවැගේම මම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය සහ සමස්ත අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වෙනුවෙන් අපේ අද උපන් දිනය සමරන උපසභාපතිතුමාට වටිනා ස්වාගත කරනවා. නිලධාරීතුමා ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයේ අවසරයි. ප්‍රථමයෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මම බලාපොරොත්තු නැති විදිහට අද මේ විවෘත කිරීමත් සමග මේ කේක් කපලා ලොකු කාර්යයක් කරා ඒ පිළිබඳව ගරු සභාපතිතුමා ඇතුළු සංස්කාර කාර්ය මණ්ඩලයට ප්‍රථමයෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කුතුහල දන්න පිරිසක් ඇත්තටම අපි ඒ පිරිස බිහි කර අපේ සභාපතිතුමා ඒ තුළ ඒ කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය සම්පූර්ණ කරනවා ඒ වගේම අද මේ ආරම්භ කරේ ඇත්තටම අපිට සම්පකාලයට වගේම ප්‍රාදේශීය බවට වගේම විශාල ආලපන කොට්ටාස දෙකක් මේ ප්‍රදේශීය සංවර්ධනයේ ක්‍රියාත්මක වුණු චරිත දෙකක් අපේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිතුමා ඇත්තටම සාමාන්‍ය ක්‍රමය තමයි අපි ඇත්තටම කතා කරොත් මේ ගොඩනැගිල්ලක් ගන්න ව්‍යාපාරික ඕන තරම් ඉන්නේ වෙනත් සභාපති කෙනෙක් මේ උන්ගේ හිටියා නම් මේක පෞද්ගලික වාසියක් උදෙසා මේක වෙනත් පෞද්ගලික කුජලයකට දෙන්න තිබ්බා. මෙතුමාට ඕන තරම් අවස්ථා ඕන තරම් ඉල්ලීම් තිබ්බා. හැබැයි මෙතුමා අවංක සභාපතියෙක් හැටියට අවංක ජනතා සේවකයෙක් හැටියට මෙතුමා මේ කල්පනා කරේ වඩාත්ම සේවාවක් කරන්න පුළුවන් ආයතනය මොකද ඒකට තමයි දුන්නේ. ඒ අපි මම හිතන්නේ සම්පකාල ලැබපු ලොකු ජයග්‍රහණයක් අපි නැත්නම් ටෙන්ඩර් මේකද මේක තරඟ කරන්න කියලා අපිට කවදාවත් මේකට මේ ස්ථානේ අපිට විතර ගන්න බැහැ. අපි එදා අද ඉඳලා මේ මම මෙතුමා 1997 දේශපාලනය කරන කාලේ මම මමයි මෙතුමා ඒ කාලේ එකම කක්ෂේ අපි ප්‍රාදේශ භාරපත් වුණා අපි එදා සහෝදරයෝ වගේ තමයි කටයුතු කරේ. පුදුම ලෙන්ගමිත්කමකින් පුදුම මානසික සතුටකින් තමයි එදා අපි ප්‍රාදේශ සභාවේ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ හිටියේ. පසු කාලෙත් අපි කවදාකවත් එතුමත් එක්ක ඈත් වුණේ නැහැ එතුමත් දේශපාලන කටයුතු අපි යම් යම් වෙනසක් ඇති වුණා. ඒ බණ්ඩරේ අපි එදා ප්‍රාදේශ සභාවේ කියපු බණ්ඩරේ වගේම අපේ විවිධ සේවා සමකාරයේ සමගදී සභාපතිතුමා. නව දැක්මක් එක එතුමා නිරුවොත් කාර්යයක් කරනවා. ඕගොල්ලෝ දුරකථනයෙන් කතා කරලා තමයි මේ අධ්‍යක්ෂ වලට අද මේ දේ මේ දවස්වල හතරක් අතර සංවිධානය කරේ. නව දැක්මක් එක්ක මේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යන උකම් දැක්සේ ඒ දැක්මත් එක්ක අපිට අද අර සභාපතිව මතක් කරන කිසිම පක්ෂ ભેදයක් වෙනත් ભેදයක් නැතුව අපිට එකට එකතු වෙලා මේ අපේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ ඉන්න පක්ෂ නවයකම විවිධ පක්ෂවල හැබැයි අපිට එහෙම එකක් නෑ අපි මේ ප්‍රදේශීය ජනතාව වෙනුවෙන් ප්‍රදේශයේ අපේ සමුදාර ව්‍යාපාරයේ උන්නති වෙනුවෙන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා අත්බැඳ ගන්න හොඳ නායකත්වයක් එතුමක් දෙනවා අපි දන්නවා අපි මෙතුමා දෙයක් ආරම්භ කළොත් මෙතුමා දෙයක් කල්පනා කරොත් මෙතුමා අදහසක් දැනුවොත් අපි කොයිකම අවස්ථාවකවත් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ හැටියට අපි විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ මොකද අපි දන්නවා එතුමා යම් දෙයක් දාන්නේ යම් දෙයක් යෝජනා කරන්නේ ඒකේ දැක්මක් ඇතුව ඒ ඒ කටයුත්ත අවසානය දක්වා ජයග්‍රහයි පැත්ත ගෙනියන්න පුළුවන් අරමුණක් නිසා තමයි දාන්නේ කියලා. ඒක මීජ පෙරේදා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ තිබා ඒ වෙලාවට එතුමා මේක ලොකුවට සංවිධානය කරලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මෙතුමාට අක්කාලා ඒ කටයුතු කරලා අද වෙනකොට මේ දවස් තුන හතරක් ඇතුළත මේ කටයුතු කරා අපි වෙන වෙනත් ව්‍යාපාරයක් කරලා ආරම්භ කරන්න තිබ්බේ. නමුත් අපි වර්තමාන රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ඒ කටයුතු මතකට තියලා අද ප්‍රධාන වශයෙන් ජනතාවට ජනතාවට අවශ්‍ය ප්‍රධාන පාඩ කීපයක් මේ තුල අලෙවිටනේ ඒකෙදිත් අපි මේ රාත්‍රියේ 7-8 වෙනකම් මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. ඒකේ සභාපතිතුමා කිව්වේ අපි තොග මිලට දෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපි මේකේ සියලු අපේ අඩුපාඩු හදාගන්න මේකට යන්න හොඳ නැහැ. ඒත් එක්කම එයා මෙතුමාගෙන් ආව හොඳ අදහසක් අහිංසක අම්මා කෙනෙක් කිලෝ එකක් ගන්නවොත් අපි මොකද්ද කරන්නේ? මේක අනිවාර්යෙන් දිය යුතුයි. මේ මිලට මොකද ඉතාලම තොග මිලට අද මට දැන් චාවරමත් දැන් කොලේ පුතරන් මමත් ඇවිල්ලා පින්නාවේ මෙන්න මේ අපිට වැලිකන්දට ගිහිලා ආර්කේගේ මේ මෙච්චර විදමක් කරා මේක බැලුවොත් අපිට ට්‍රාන්ස්පෝට් එක විතරමයි මේකෙන් තියෙන 75 ආදායමක් නැහැ කියලා. නමුත් මෙතුමාගේ අපිට විවිධ අංශවලින් අපිට ලාභ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් මේ වෙලාවේ අපි ජනතාව පැත්තෙන් බලලා සේවයක් කරන්න ඕනේ කියන එක අනුව තමයි තපවත්ව මෙතන මේ ආරම්භ කරේ මේ අවුරුදු සමය තුල සහනදායක වෙන තොගමිලට. ඒ කියන්නේ සිල්ලර වෙනදාම් පැත්තක දාලා අපේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක විතරක් තියාගෙන මේ භාණ්ඩ ටික ජනතාවට ලබා ගන්න අවස්ථාවක් බව උතුමා ගැනුණ තුල තියාගෙන මම හිතන්නේ ඒ අරමුණ ඉතාම සාර්ථක වෙයි. මෙතන අපි නොහිතපු විදිහට මෙතන තැනදීන්නේ එතුමා යම් වැඩ පිළිවෙලක් එතුමාගේ හිතවල තියෙන ඒ තුළ අපිට ප්‍රදේශීය ජනතාවට ලොකු සේවාවක් කරන්න අවස්ථාව ලැබේ. ඒක ශක්තිය දුන්න විශේෂයෙන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වෙනුවෙන් කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් පල්ලෙස්ස කාර්ය සභාවේ අපේ හිටපු සභාපතිතුමා ඒ වගේම අපි අනාගතේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපිට අපි සදාකාලික කොහොමද කවදාද එතුමාගේ ධර්මපදින්ට අපි ප්‍රාර්ථනා කරන මුදල් විදිහට ඊළඟ ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපති වෙන්න කියන ප්‍රාර්ථනාව අපි එකකින් ප්‍රාර්ථනා කරමින් පල්ලේපොළ දේශේවා සංස්කාර සමිතියේ ගරු සභාපතිතුමාගේ සමාජ සත්කාරය ජයග්‍රහණය සඳ ආරම්භ ස්වරූප එක ක්‍රියාත්මක කරන ශක්තිය දෛව ලැබෙනු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් නැවත වතාවක් කාර්ය මණ්ඩලය මේකට වෙහෙසුණා විශාල පිරිසක් ඒ සියලු දෙනාට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල වෙනුවෙන් ස්තුතිය ප්‍රතිවද කරමින් අපේ වාණිජ කල්පනාකාරතුමා ඇතුළු සියලු දෙනාට උද කරමින් මේ ව්‍යාපාරයේ ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ අදහස් කොටස් පිළිබඳව සම්බන්ධ දේරගිය පිළිබඳව සභාව එවැගේම අද මම දිනේ සමාන මගේ සමාන සභාව ලක්නාඩු සභාවේ උදාරිය කොට අද සමාජ සමිති උපසභාවේ කරන අපේ සහෝදර ප්‍රියන්ත කුමන් තුමනි එවැගේම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ දීර්ඝ කාලයක් කටයුතු කරන අපේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ දේශිත ලෙසන්ද මාත්මා යෝගී මහත්මයා මණ්ඩලයේ ආර්ථික නිකුත් සේවකයන් සරයි. ඒ වගේම පල්ලේපොළ රාජ්‍ය සභාවේ වර්තමාන අපේ ලේකම්තුමිය, වගේම ලංකා බැංකුව ජාතිය මහා පහන්කම නියෝජනය කරමින් මේ අවස්ථාවට සහභාගී කරන කරුණාකරතුමනි, නියෝජ්‍ය කරුණාකරතුමනි, ඒ වගේම පල්ලේපොළ විදේශ සභාව සමිතිය දීර්ඝ කාලයක් කටයුතු කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ කරන නිලධාරීන් කටයුතු කරන සාමාන්‍ය විචාරකවරු තුනේ ඒ වගේම සහකාර සාමාන්‍ය විචාරකවරු තුනා ඒ වගේම පාරිභෝෂික සංගමයේ ඉන්දාරිතුළු මේ ලේකම්තුමිය සම්බකා සමිතියේ ඇතුළු සමාජිකත්වය සියලු දෙනාගේම නිලධාරීන් සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මම ඊටම සතුටු වෙනවා අපේ මාධ්‍ය වේදිකාව තුනේ අද ගොඩක් සතුටු වෙනවා අපි විශේෂයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමයි අද පල්ලේපොළට පමණක් නෙවෙයි ලංකාවේ ගත්තාම ජනතාව ඉතාම පීඩාවට පත් වෙලා සිටිනවා මේ බාහන මිලදී ගැනීමේ නිසි ප්‍රමිතියකින් යුතු ඒ වගේම සාධාරණ මිලට බාහන ලබා ගැනීමේ ගැටලුවක් තිබෙනවා පල්ලේපොළ ගත්තාම ඒක ගොඩාක් දැනෙනවා ඒ නිසා සම්පකාර සමිතිය මේ අද අලුත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරා ජනතාවට ඉතාම අවශ්‍යම කරන දෙයක් තමයි මේ සහල් කියන්නේ. ඒකට සහල් ඉතාම තොගමිලට ලබා ගැනීම සඳහා පාසුකම් සැලසීම මම හිතනවා සභාපතිතුමා කරේ එක් පැත්තෙන් ව්‍යාපාරයක වැඩි ලොකු පින්කමක් කියන්නේ. මොකද ජනතාවට අද රුපියල් දෙකක් තුනක් වටිනවා. ඉතින් ඒ නිසා සම්පකාරී ව්‍යාපාරයේ අනුනු මුදල් පවරන අවස්ථාවක් හැටියට තමයි මේ අද මේ පාරිභෝගික අංශය මේ සහල් අලෙවි මධ්‍යස්ථානයේ විෘත් කිරීමේ අද ජනතාවට ඒ ප්‍රතිලාභ දෙන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා. ඒ නිසා මේක මම හිතනවා ඉදිරියදා දිනේ විවෘත කරලා තියෙන එක ඉතාම වටිනවා. ඒ වගේම ඒ තුලින් ජනතාවට ජනතාවගේ අවශ්‍යතාව මේ ස්ථානයේ තවත් පාරිභෝගික අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ඉදිරියට ලබා දීමේදී ජනතාවට ඒක ඉදිරියට කරගන්න පුළුවන් කියන එක මම සඳහන්. ඒ නිසා අද පල්ලේපොළ විදේශව සම්පකාර සමිතිය ගැන කතා කරනකොට අපි ලොකු ආඩම්බරයක් තියෙනවා. මොකද පහුගිය පොඩි ප්‍රසංගයක හමුවේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස ගණනාවකම මහලදීන කොවිඩ් ප්‍රසංගයේ නිසා මහලදීන අවස්ථාවේදී බාණ්ඩ මේ සේවකවරු දිවාරැම කළා. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා ඇතුළු සියලු දෙනා එකතු වෙලා දිවාරැම කළා තමන්ගේ ජීවිත පළඳුර දේලා මේ ජනතාවට ආහාර ලබා දීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒදී කොහේ තමයි ලොකු ගෞරවාදයට පාත්‍ර වුණා මේ පල්ලේපොළ විවිධ සේවා සම්පකාර සංගමය. ඒ වගේම තමයි පහුගිය ඉන්ධන අවුරුද්දේ ඉන්ධන අවුරුද්දේදී මට ලොකු සතුටක් දෙනවා අපේ ආඩම්බරේ කියන මේ සම්පකාර සමිතියේ ඉන්ධන නිර්මාණයෙන් තමයි මම හිතන්නේ මෙල්සිල් වලට ඉඳලා ජලයේ වෙලා මෙල්සිල් වල ඒ වගේ ආදී යටවත් ප්‍රදේශවල පවා විල ඉන්ධන ලබා ගන්න අපේ මේ ඉන්ධන අලවියක්. නමුත් කිසිදු වංචාවක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඉන්ධන ඒ තියෙන ඉන්ධන ටික කිසි එනම් පාරිභෝගිකයට ඒ වගේම රාජ්‍ය ආයතනවලට අවශ්‍ය විදියට ලබා ගන්න එතුමාගේ අධ්‍යක්ෂකම දේශාතුමා එන්ජිනේරතුලයි කටයුතු කරා. ඒ නිසා එවැනි සේවාවන් රාශියක් ඉටු කරන ආයතනයක් තමයි පල්ලිපොළ විවිධ සේවා සම්පදාන සමිතිය. ඒ නිසා මම සභාපතිට හැටියට ගොඩක්ම සතුටු වෙන්නේ මේ ගොඩනැගිල්ල අපි හදලා යනකොට අද මේ ගොඩනැගිල්ලත් එක්ක හදන ගොඩනැගිල්ල ගොඩක් පළාත් පාලන ආයතන වහලා දී ලංකාවේම මේ ගුණනගුම වැඩසටහනෙන් ඒ ලබා දුන ගොඩනැගිලි වලින් වඩාත්ම ආර්ථික ප්‍රයෝජනක් ගන්න පල්ලේපොළ මේ මේ ගොඩනැගිල්ල කියන එක මම සඳහන් කරනවා. ඒක අපිට විගණනයෙන් උනත් පැසසුම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේම තමයි අද ලංකා බැංකුව තියෙනවා. ඒ වගේම ග්‍රාමීය බැංකුව අනුබද්ධ මේ වැඩ ව්‍යාපාර තියෙනවා. ඒ වගේ එක පැත්තකින් දෙන ඇඟලුම් ව්‍යාපාරයක් අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. අවබෝධ තවත් අපි සැලසුම් කරලා තිබුණා මෙයක් වැඩ පිළිවෙලා ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා අද ඊටාම සභාවට ආදායමක් ගේන වගේම සභාව ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ලොකු සේවයක් සලසන ආයතනයක් බවට මේ ස්ථානයේ පත් වෙනවා. ඒ නිසා අද මම දැක්ක දෙයක් තමයි පල්ලේපොළ ගොඩාක් වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයෝ වෙළඳාම කියන එක පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පාරිභෝගික ආකර්ෂණය කරගන්න වැඩ පිළිවෙලක් නැහැ. සමහර විට ලාභය අඩු අඩු ලාභය වැඩි වෙන ලාභ එකක් තමයි ඒ සංකල්පය වලින් බැහැරව තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට මාතෘ නිසා ගලේවල ප්‍රදේශ වලට පාරිභෝගික අධන තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ தත්ත්වය යම් කිසි තරගකාරීත්වයක් ලබා දෙන්නේ වලේපොළ විදේශ සම්ප්‍රදාන සමිතිය පමණයි. ඒ නිසා මේ ආරම්භ කරපු වැඩසටහනත් එක්ක මම සභාවතුමාගේ ඉල්ලීම කරන අධ්‍යක්ෂකවන්නේ මුතුමාලාගේ විශේෂයෙන්ම අර පස්සේ කිව්ව ව්‍යාපෘතියක් මේ ස්ථානයේ සුදුසු වෙලාව. ඕනම දෙයක් දේන පටන් ගන්න සුදුසු කාලයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ කාලය තුල මම හිතනවා අප්‍රේල් මැයි වෙනකොට මේ රටේ හොඳ යහපත් රටපිටාවක් ඇති වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන වගේ හොඳ යහපත් වෙනද රටාවක් කරන්න රටේ ආර්ථික ස්ථාවරකත්වයට පත් වෙනවා. මේ මාසයත් තුළට ඒ වෙනකට ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරමු. අපේ ජනතාවට ඒක පාරක් නිසා මම මදාවත් ආදරය කරන ගෞරවය කරන පල්ලියකල උද්දේශව සම්බන්ධ සමිතිය එවැගේම ඒ සභාපතිතුමාට මගේ සුභාශිංසනය පෙන්වමින් මේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ තාම හොඳින් දියුණුවට පත් වෙලා මේ පල්ලියකල විතරක් නෙවෙයි මඩවල ඒ වගේම මහසත්ත්ව යටපත් සැලකම ඒ වගේම වහපොළොක්ක ආදී ප්‍රදේශ වලින් මෙම නගරයට ජනතාව එන්නට අවශ්‍ය කරන වටපිටාවක් මේ වෙළඳ ව්‍යාපාරය තුලින් ඉදිරිපත් කරන්න තුමා ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව ලැබේවයි ප්‍රාර්ථනා කරමින් සපකාර සමිතිය දිනුන දිනුනපත් වේවා කරමින් මොමණ යන්නට සිදුවනවා ලොකු පිළිගැනීමක් නැහැ මේක සම්පකාරයක් කිව්වම මෙතෙන් ඇවිල්ලා පෙන්නපාම තමයි කාට හරි වැටෙන්නේ ආ මෙතන මේ වගේ වැඩක් කරනවා ලොකු දෙයක් කරලා දෙනවා ලංකාවේ අංක 1 2 උඩම තැනක ඉන්න සම්පකාර සමිතියක් අපේ ගනුදෙනුකාරයෙක් වෙලා ඉන්නවා කියන එකත් අපි ලොකු ආඩම්බරයක් ඒ වගේම මේ ඇත්තම මේ මම දැකපු හොඳම නියමයේ අපේ සභාපතිතුමා එතුමා මේක හරි ලස්සනට පාලනය කරලා ඒ වගේම මේ ඒපීඑම් බැංකයක් කියන සමහර ග්‍රාමීය බැංක තියෙන සමහර සමිතියක් ඉතින් ඒ වගේ ගණතන්ත්‍රා ප්‍රවතෙක් අපිට ඉන්න කියන්නේ අපිටත් ආරම්භයක් ඉතින් මේ ඇත්තම මේ බිල්ඩින් එකේ අපි විතරනේ ඉන්නේ රණින් ඉතින් හොඳයි මේ අලුත් වෙනට කවරේ අපේ මේ ඉතන දෙක ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියන්නේ ඒ වගේම මම ප්‍රාර්ථනාව ගැන අපි හදින්ම සතුට වෙනවා සුභාශිංසනයක් කරනවා මේ වගේ අමාරු කාලෙක මේ වගේ පළාතක මිනිස්සුන්ට ඒ වගේ සහනයකට කාර්යයක් ගන්න දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් අවතර වැඩයක් කරනවා අපිට කරා යන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වගේ මේ හොඳ අදහසක් ක්‍රියාත්මක කරනට නැංවීම ගැන අපි ඇත්තටම සභාපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ වගේම ඇත්තටම බලවල ප්‍රතිස්ථාවරේ සභාපතිතුමා එතුමත් අපිත් එක්ක ඉතාම ළඟින් කටයුතු කරන මාත්‍රේ අපි මෙතෙන්ද ආපු දවසේ ඉඳන් හැම දෙයකදීම ඒ වගේම හිටපු ලේකම්තුමියත් මතක් කරන්න ඕන හැම දෙයකදීම අපිට සෑහෙන උදව් කරලා වෙලපදුවා අපි නව ලේකම්තුමියත් එක්කත් අපි දැන් සම්බන්ධ කරන්නේ නැහැ තාම ඊ හම්බුන්නේ අර තමයි දැක්කේ කතා කරේ දැන් අපෙන් ලැබුණ සතුටක් ඇත්තම මෙතෙන්ද එන්න තිබ්බ ව්‍යාපාරේ මෙතෙන් ආවම තමයි අපි නම් සතුට වෙන්නේ මොකද පල්ලේ වලට ලොකු අඩුපාඩුවක් තියෙනවා අර සභාපතිතුමා සඳහන් කරා වගේ අර ඒ ඒ මේ සඳහන් කරපු විසිතුරු බඩුව ඒකට පොත්පත් ලිඛිතවගේ පොඩි සෙල්ලම් බඩුවක් හරි මේ ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් අත්තම අඩුවක් මේකට ඒත් එතුමා කියපු විදිහට මේ දවස්වල තියෙන මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක කිසි දෙයක් කරන්න ඕනේ හින්දා මේ ගත් ආරම්භයට අපි හදවතින්ම සුබ පතනවා. ඒ වගේම මේ කටයුතු ඉස්සරහට කරන කටයුතු සර්වප්‍රාරම සාර්ථක වෙන්න කියලා සුභාශිංසන එක් කරනවා. ඒ වගේම මේ කතාවේදී පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. අපිත් එක්ක ස්ථාවර දම්පතු පවත්වාගෙන ගියාට ජංගම ඉන්නවා මොනවත් ඒ වගේ සම්බන්ධයක් අපිත් එක්ක නැහැ. පුළුවන් නම් මේ අවස්ථාවත් අපිට උදා කරලා දෙන්න. එතකොට බැංකු දෙකක් තියෙනවා. හොඳයි ඒ වගේ අවස්ථාවක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් අධ්‍යාත්මික මනස සමාජික ඉන්නවා චූටි මතක් කිරීමක් මම කරේ මේ තව පොඩ්ඩක් අපිත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාව වැඩි කරගන්න අපිට කොමිනල දැන් කරන්න පුළුවන් ඉන්නවා කරන්න පුළුවන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ගමන යමු කියලා සඳහන් කරමින් මම කටපාඩම් සභාව අවසන් කරනවා බොහොම ස්තුතියි ආදේ සභාවේ සභාපතිතුමා ලේකම් තුමිය ඒ වගේම ලංකා බැංකුවේ සහකාර කර්මනාකාර තුමා ඇතුළු ඉඳලා ඒ වගේම පල්ලේපොළ විද්‍යා සේවා සම්ප්‍රදාය සමිතියේ කරු සභාපතිතුමා ඇතුළු ගෞරවනීය ශිමණේ නිලධාරී මහත්මියන්ද ඒ වගේම සාමාන්‍ය අධිකාරීතුමා ප්‍රමුඛ සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාගේ අවසරයි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන පල්ලේපුරට අද විශේෂ දවසක් මේ වන්දයත් අපි අලුත් වැඩක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා ඒ ජනතාව සංසාරසන සහල් මධ්‍යස්ථානයක් අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා ඒ නිසා ඒ අවස්ථාවට අපිට ශක්තියක් වන්නට මම හිතන්නේ පල්ලේපුර ප්‍රාදේශීය සභාව ඒ වගේම පල්ලෙපොලේ පළවෙනි පුරවැසියා විදිහට නම් කරන ගරු සභාපතිතුමනි ඔබතුමා අපට විශාල ශක්තියක් අපිත් එක්ක නිබඳව ඉන්නවා එතුමාගේ පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් මම ගෞරවණීය ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පුද කරනවා ඒත් එක්කම පල්ලෙපොල ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු ලේකම්තුමිය එතුමිය නාවකෝවත් මම හිතන්නේ අපිත් එක්ක ඉදිරියේදී සහජීවනයේ එකමුතුකමින් ක්‍රියා කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එතුමියටත් මාගේ අවංක ආදරය ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී දෙනවා ඒ වගේම මුල්‍ය වශයෙන් ගත්තාම අපි මුල්‍ය ආයතන තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ලංකා බැංකුවේ සහකාර කර්මනාකාරතුමා අපේ වජිර මහත්මයා ඇතුළේ නිලධාරී මහත්තුරුන් අපිත් එක්ක එක්ව කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම එතුමාත් එක්ක අපි බොහොම සුබදශීලී අපි කිව් සැනින් ඕන දෙයක් අපිට කරලා දෙනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවට සසම්බන්ධ වුණ ලංකා බැංකුවේ සහකාර කර්මනාකාරතුමා ඇතුළේ නිලධාරී මහත්මයාට මාගේ අවංක ආදර ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී උද කරනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන පල්ලෙ වලට අලුත් යමක් කරනවා නම් ඒ අපේ සම්පකාරිකම් සභාපතිතුමා සම්පත් දේනගේ මැතිතුමා ඒ වගේම එතුමාට නිබර ශක්තිය වන ගරු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සියලු දෙනා මේ අවස්ථාවේදී මම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මොකද දින හතරක් තුළ මෙය කිරීමට අපට අවශ්‍ය උපදේශ අනුශාසනා සමග වෙන්වීම ලබා මණ්ඩලයේ ගරු සභාපතිතුමා ඇතුළු ගරු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට මම මේ අවස්ථාවේදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය සියලුම පක්ෂපන් සභාවෙමින් අපිව දිනවත් කරමින් ඒ වගේම පාරිභෝගිකාංශයේ සියලුම දේවල් කළමනාකරණය කිරීමට ගරු සාමාන්‍ය අධිකාරීතුමා අපිට නිබඳව නිරන්තර උපදෙස් ලබා දුන්නා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපේ සාමාන්‍ය අධිකාරීතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒත් එක්කම සාකාර සාමාන්‍ය අධිකාරී වාණ්ඩ චාමර හේෂාන් මහත්මයාට මම දෙවියන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද දින හතරක් ඇතුළත අපිට මේ ස්ථානය හදලා මේ විදිහට නිර්මාණය කරන්න සහකාර කරුණාකාර චාමර හේෂාන් සමග අත්වලලා දෙන වැඩ කටයුතු කරපු ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු මහත් මහත්මීන්ට මම මේ අවස්ථාවේදී මගේ අවන්ත ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පුද කරනවා. ඒත් එක්කම මේ අවස්ථාව අලංකාරවත් කිරීමට සහ විවිධ අයගෙන් නන් අයගෙන් අපිට උපකාර සාම්පකාර සමිතියේ සියලුම මහත්ම මහන්තියට මම ස්තුති කරමි. මගේ ස්තුති කතාව මෙන්න අවසන් කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන අපේ මාධ්‍යවේදී මහත්මයා, අපේ ජයකොඩි මහත්මයා අපේ ඕන දෙයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් ඇවිත් අපිට ඒ අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙනවා. ඒ නිසා ගෞරවනීය ස්තුතිය අපේ මාධ්‍යවේදී මහත්මයාට සිනම්මින් මා ආනීය දෙනා ඔබ සෑම දිනාටම ජයග්‍රහී දවසක් වේවා ප්‍රාර්ථනා කරමි